Hola, soy Lina, soy artista y educadora y hago parte del proyecto DIMPA. El proyecto DIMPA es un MOOC, un curso online, para dar a conocer diferentes tecnologías de la publicación digital. La realidad aumentada, realidad virtual, materiales impresos aumentados, vídeo interactivo, vídeo 360 y libros digitales. La idea de este curso es tener una visión general de cómo funcionan estas herramientas, qué se necesita para utilizarlas e incluso desarrollar algunos ejemplos. No hace falta tener mm, experiencia de programación, simplemente tener curiosidad y querer ampliar la paleta a la hora de publicar ah, digitalmente. Este curso incluye diferentes ejemplos y materiales que se pueden utilizar, por ejemplo, para crear filtros de realidad aumentada e incluir objetos en el mundo real, objetos virtuales en el mundo real, reproducir vídeos a partir de fotos impresas, crear libros digitales, crear vídeos interactivos en los que se puede cambiar lo que va a pasar a continuación y crear también mundos virtuales a partir de la realidad virtual o también visitar virtualmente algún lugar con el video 360. Esos son algunos de los ejemplos que podemos ver en el curso. Eh, este curso está hecho por seis organizaciones diferentes de países europeos y está financiado por el programa Erasmus Plus de la Comisión Europea y está también en diferentes idiomas. Está en español, inglés, francés, alemán y griego. Eh, esperamos que lo disfrutéis y nos vemos en el MOOC.